Fii atenți că sunt pe râul Argeș, am uitat vâzlele acasă. Mai mare ghinion că ăsta n-am pățit. Să vă arăt, uh, să vă zic ce se petrece pe aici. Mămăligă, vargă, 3 clen la kilogram. Ați reținut, da? Mămăligă, vargă. Sunt pe apa, apa este foarte crescută. Foarte crescută și eu blinchere pe aici de zor. Să duc niște... Hai să vedem și apa filmare așa. Uite cu ce văzlesc eu. Astea sunt văzile că le-am uitat pe la casă. Linchierez pe aici, pe Argeș. Mă duc către pod. Vedeți că, că a început bine... Ce vă bine, frate, și alău. Argeș la podul vilor. Mai sus, pe la colonie. Nu, mai jos de colonie, pe la ITP-ul fel și eu asta așa. am zis că v-am promis că fac uh, <laughs> o filmare, hai că mă las mai jos așa. Nu închirez de-aia pe aici, mă duc mai jos către pod. Să pe la ITP-ul pe aici. Deci s-a luat 3 clen la kilogram bucata la mămăligă. Uitați pe băieți pe mal, i-am văzut eu, i-aveam galea. Dar nu e, sunt primii cleni. Uite acolo. Cine cu îi place la clen, mai, și că mai luat tumbela băiat, fica băieții doi ultimii, i-am cunoscut. Se zice greu merg eu cu, cu vâzlele mele. ajung înapoi, dar nu știu cum mai ajunge. Și în zona papurii mai dădu eu la asta. Păi da, îți dai seama. Foarte nașpa că e un telecom. <laughs> la ea n-am plătit, la ei Nu luat bani să plătesc, n-am două, unde 2 milioane bus. Ascultați și voi informațiile și mai vorbim de seara. Că... Dacă merge ghinion am, dau cu asta. Uite vâzlele mele, dacă cu asta m-a văzut ghinion. Vedeți că merge bine șalău pe Golești. La boarță sau la oblet. O să fac, o să mai dau cu astea. Să iau puțin avans așa, 5 cm pe oră și să mai dau la twisterul ăsta. Ce ziceți? Ce ziceți? <laughs> Hai băi să dau la un wobbler E 42 de fie. Hai să trăiți, să trăiți. Dacă dau la wobbler și recuperez wobblerul Wobblerul îmi trage barca mai așa, că e apa foarte crescută. Și altă soluție n-am, că am toate astea acasă. ai vizitator cu peste 100.000 de abonați. Adică ce vrea să însemne asta? A, dânsi au canale cu 100.000 de abonați. 700.000, salut George! A, uite mă, sunt părău pe aici, mă, că a crescut apa și au luat băieții clem frumoși. Dau și la ștucă. Da, mulțumim pentru vizionare. Transmitem în direct. Hai că am găsit și un băiat, poate Reușesc să dau și eu canalul la sfaros de bani. <laughs> nu merge treaba mai bine. Ia, Sunt cu un wobbler de suprafață. Cel ca obletele. Mulțumim, George, pentru atenție. Mulțumim. Pentru statistici. A, dau la wobbler, mă, băi. Deci v-am zis că auzi ce, ce șalău să ia pe golești N-am luat nimic, acum am intrat. N-am văzut, le urcai puțin așa și... Tu ziceam, bă, să transmit, bă, să nu transmit. Știu că se vede că am rău, dar mai ne auzim. Important sunt informațiile. 3 clen la 1 kg la mămăligă și au luat și al băiat la ficat. Bă, eu blinchirez ca să trag barca mai în jos, să ajung pe la post, să văd dacă iau niște obleți, că e nebunie cu obleți. Toată lumea caută obleți, că merge șalou la gurești și n-au cu ce să dea. Fii atent, vin cu cu gălețile <laughs> pe păi, aici. Că și alău acum mănâncă și seara, domnea cu era bine. Dimineață, așa, fiți atenți, mare atenție. Lăsați alte <laughs> preocupări și ascultați ce vă spun eu, ce am auzit. Dimineața a luat un băiat 3 șalăi la 3 kg, dar pe curs colo la Bănănăi, deci pe curs în sus, unde m-a dus pe mine Alin odată, intri pe la barieră și faci dreapta. Și se oprește mașina pe cursul ăla pe acolo. Dar că sunt locuri și la pădure trag șalei. Mamă, ce viteză am, nu m-a ajuns să iau și eu să văd dacă mai joc obliți în perioada asta. La frunzaru juca obliți, am luat la țaparină, da. Ce să ajung că nu mai am văzut. Insist pe zona de ștucă pe aici. Fac la blinkere aici, cred și fugi pe mine. Dacă ar da drumul la un curs mai repede, m-ar duce repede. Dar după aia nu mă urc. <laughs> de vedea. Ah, deja mi-am omorât în mine. Nu stă nici în zona stufului, dar nu se știe. Bencherești de zor aici. Toată lumea muncește. Numai băieții care dau la ficat, vă că stau. Hai să vă zic, uh, băieți, al pont. Pont mișto de tot, cu caraz la kilogram, nelimitat. Fii atent, uite, băiat, băiatul de la Siliștea, Cristi, e pe mal aici, cu tatălui, cu domnul Bebe. Și au venit să ia niște oblezi pentru șalău și s-au dus la, au rămas, când am văzut Cleni, au rămas la pescuit la Clean. Uite, sunt în dreapta mea acolo, chiar în față. De <laughs> acum, și mi-a povestit că au balta de la Suseni cu 50 de lei și să, la 50 de lei se ia așa, fiți atent. La 50 de lei se ia așa, 4 kg de crap sau 5 kg de somn, care are somn și până la un metru, și restul de caraz nelimitat. Și caraj până la kil la pop de alea, nu știu ce zicea el, și la fider așa. O să mă duc și pe acolo să fac un pescuit la Susena, siliște, e azi nelimitată și azi frumos mare. Și ei fiind pasionați de pescuit, Vreau să dea la șalău, dar nu au oblete. văzură clenia la chil și domnule, stăm și noi pe aici. Dacă tot omorâră ăștia clenul, dar aia trei cleni i-a luat până în 12. A, păi nu mă, George, lasă-mă. Că mulnesc să mă duc de vale încolo eu. Să ajung în zona de oblete. Tu n-auzi la pod s-a luat ștucă de 7 kg? Și eu stau pe aici după pe mărânțișuri. Dau așa. Că dacă e să-i să facă fana asta, e răpitoare, bă, George. N-am vâzle, uite, trag și eu de zure. Bine. Cred că până la urmă, uite, să fie de fundor. Cred că până la urmă o să mai dau și la... și din tigăile astea. Să mă duc mai departe. Ideea e să reperăm obleții pe unde mai sunt. Bă, bine e să-i prinzi de vara, să-i bagi la frigider. au obleți așa pe bucăți, cozi toate ele. Cozi toate ele, știi? Carne, să ai acolo pentru toată iarna la șalău. Cu aia m-am descurcat și eu la vat, cu ce credeți? Ți deci, mai dau o dată și dau, dau cu sticlele să mai înaintez și eu ceva. să mai înaintez și eu ceva, mai dau două, trei stufuri și să mă duc de vale, gata? Da. Ia, hai că bag stuful. Că până să văd dacă o stobluțe acolo. Până mâna alta mai vizitați aici râul Argeș. Băi, dacă știam că zisă soacra că nu are nevoie de două blăni, două blăni să vadă și a vizitatorii pe între gard. Dacă știam, n-am prins nimica. Dar nu e timpul trecut. Dacă știam că nu are nevoie de mână, îi luam două uluși, făceam în două, într-o lucă, făceam două vâzle. Vedem deci, dacă prind și eu ceva viteză. Aaa, ah, ce viteză, mă, unul la oră. Desperii totuși trucile, dar mă duc și eu așa mai încolo alea. Am și eu ăsta. Ia, mai repede, cel puțin ăsta nu se vede de mâinile. Hai că am, am prins viteză ceva. Da, de, trebuie să citești ce ziceți voi aici. Ce zice? o oră, da. Hai mă că simt cum îmi părăsesc orașul Pitești cu ea. O ciorlă în capul meu. Simt cum părăsesc orașul Pitești. Păi de unde că am uitat văzlele acasă? Da. Uite, astea sunt văzlele. Două. Las că mă țineți de la mână, vreau să vedem dacă au bletele. Aici avem un răpitor, frate. Deci vedeți râul ăsta? Uitați-vă bine. Ștuși la greu și alăi mari, clen mari. Nu, fi... da, cu telefonul filmez. Numai că l-am pălat de la Ron Rondeleco. Pe altul să-l plătesc săptămâna viitoare. Am muncesc din greu și o să duc comanda să iau niște bani. Să mai machidă datorii, să mă dea drumul la aștept. Dacă aveam noroc și luam 9 clene, aveam 3 milioane, dar dacă n-am luat 3, am, am avut decât 1 milion. Să plătesc ce mi-a rupt ăla pe la motor. E ca prițul ăla, cât de viteză. Ține niște, vede? O, așa, în continuă. Marță picioarele, că știi cum e treaba la asta, eu fiind înalt, trebuie să te lași lateralul bărci, așa. Dar las că mai blincherez cu alea, că n-ați la stuf. Apa încă e rece, să știți, nu mai e. Bă, Dacă ar bate vântul puternic, n-ar mai putea să dea mărul la pătra. E așa potrivit. Nici așa, nici așa. Dar săptămâna viitoare ninge. Așa nu la temperatură. Dacă sunt în zona stufului, să mă dau mai spre centru. Uite, în dreapta mea e stuful. Vreo trei wobbleri mai dau și deci, deci la stilul ăsta nu te mai a... <laughs> Buzle de viitor moderne. Asta e ca să nu sperii caracudile. Hai că mergem la Sindiștea să luăm niște carași. Deci când mergem perioada asta. Hai ca merge ceva, ia uite că se văd dâra, se vede dâra. Se vede dâra, mă, bă. Deci fiți atenți, mănâncă și o de râpă. Hai că întorc puțin barca să mai dau două blinghere, că acum am intrat în zona... Deci știu că unde trăgeam mie la broaște. A, uite stuful, papa că scut. Ia stai pe băieți aici. Poate și ju până aia. La noroc, de unde să știu eu dacă am noroc? Da, bacile. Nu, păi da, au fugit alea din spate, dar astea din Ia să vedem. Ha, ha, ha. Unde se întunecă? Dacă iau niște rațe de alea ancorate, bine, a, ce mi s-a agățat aia în sus. Uite, bă, a fugit și cioara de acolo. Ia. Nu poți să știi. E mulnez ușor, dar eu mă grăbesc. <laughs> Sunt foarte aproape de stuf. La 500 metri. Ca să nu înseamnă că nu o ia, dar... a crescută, nu știu. Bă, dacă știam așa veneam de la prânz. Hmm. Am scrie tot scăzută, mai mă duc eu la mișto așa. Am zis, bă, e scăzută, dau și o leacă la mișto, dar uite că e crescută, mergea. Trebuie să fac un vobler, că n-am, aveam vreo 10 și nu am găsit de la Declan. Să-mi fac un vobler de seară. De seară îmi fac un vobler. Și de clan și să dau la clan aici la vloguri, că sunt clem mari. I-am văzut, i-am văzut ce au zis, au avut dreptate. Nu vine nimic ce pășeam. Interesează, știu că da, și așa. Am atrage către alarm. Nu mai greu de tot. E apa adâncă, A crescut aici seperul mai de vale așa. Da, aș băga și broasca, știi că mă gândi? Nu știu dacă am lingură să mult. Auzi pe băieții ăștia că la lingurițe de 4 Auzi la lingurițe de 4 și cu muște de leacă de scrumbie <clears throat> Au murit avatul și eu n-am dat. E cam de suprafață, vezi? Și apa e crescută. Că să-l bag pe grasul la auto. Dacă dăm așa la mișto să vedem dacă se repede ceva. Îl simte că ăsta are... Are bile băi, aia. Uite, aproape de stuf. Aproape de stuf aici. Ar putea fi oriunde, nu pot să știu. Altă dată mi-a tras mie seara la în parte și deci s-a întunecat. Uite, am dat-o chiar lângă stufă. Chiar lângă stufă, ia mă vorba ta. George, poate a vorbit domnul, pe mine să bag altceva. Mulcem pe aici. Și mai am pe aici, mă, buroasca. Tuistere. E bun un twister. Asta ce, mă? Bă, am un ăsta mișto, bă. Bă, boz, bă, ia stai, mă. Stai, mă, că am unul mișto la care mi-e mania trasă. Uitați așa că am găsit un vobler mișto. La de la Nea Viorel, bacul ăsta. Imediat, iau ce Am și lingura aici, bă. Da, bă, la lingura asta am luat la Walt. Ștuca. pe să picure. Ia uite, bă, ai dreptate, bă. La lingura asta am luat la Walt, am ghițit-o de tot. Iau sub omul ăsta. Vorba ta, George wobbler verde, de aia zicem să jur pe ăla. Dar și la lingură e mișto. Nu poți să știi. Strică timpul, mai am, vine rece pe la ceaș. Am uh, șapca asta, lingura, hai. Ia. Cine te fac cu tine, mi-a Așa negra și subțire. <laughs> Așa de ne-am pula slatina. Ghizut-o cu totul, că s-am țepelit aia. Ia, pe asta e puternică, mă. Ia uite cum vine. Ulu. Ia să dau eu așa să mă trag în parte, lor. Hai, ia să vezi. Bă, cu văzui că asta are forță. să așa, bos. Hai, da. Da, bă, vă mișto crașaica asta. Ia. atent că sunt pe lingură acum. Ia atent. Ia atent că sunt pe lingură. Mhm. Dar știi cum uh, mi-a tras, mă, George? La alea, o lăsam să coboare, fii atent, dădeam așa, nu mai recuperam, pac, și când poc, a dat în ea. Dar mai și coboară. mai lasă să facă și șmecherii, și ia. Ia să văd apro. Mamă, cum coboară din așa. Zângânelă. ia. Păi cred că, că și la Ionești tot așa o lua. Dacă lingură țac și lingură berti, de la păcădere, dacă o lăsai să cadă, se repeza hanghița cu totul. Trebuie să nu uităm uh, obiectivul, că obiectivul e să ajung mai la podul ăla, că nu știu, obliți. Asta e să mă... Asta cu ștuca e să trag eu așa. Dumai. Păi Avem ștucă și la pod acolo. Eu zic că s-a luat multe pe partea cu râdarii, frate, este un om. Uite, mai afli formații de la pescari. Și domne, ce s-a luat? Păi, domne, apa mică, domne, a fost apa mică. O, domne, pe apa aia mică, domne. Bă, mă, na. Cam prins și eu lecă de viteză. Am prins o lecă de viteză. de cum Zici că e Poppers, cred că s-a cățat ancora, <laughs> uite aici. Hai că a intrat, aaa. Când încerc recuperarea, dacă nu intre, face urât de tot așa. Ia, nici la mine una de 5 kg, nu vreau de 7. Toate stilul, toate variantele că Îl aștept trebuie să... E cineva, mai trage, știu că acum iarna. Să dau la stuf. Hai la stuf, dragă. Mamă, pe la stuf, așa. de-a lungul stufului, că acum e apa prescuță. Ce odată nu știi. Ce și cum se petrece pe aici așa e. Când vânează e Dar trebuie încercat făcută mișcare. Unde am dat între două stufuri. două stucuri acolo. Nu știu dacă mai trage, dar treaba e că sunt șanse să tragă. Numai că mă gândeam că tura viitoare să încerc o muscă de aia mare. Nu mi-a înghețat mâinile, e puțin rece, dar nu așa exagerat. Puțin rece, dar nu exagerat. Uite, la 3 metri de stuf. Asta se arăt pe decalul mai mult. Dacă e să fie pe aici muzica și la lingura asta. 5 metri de stuf. E apa puțin crescut. Da, nu am timp de aia acum, că e târziu. Da, mai dă niște băieți pe la pod pe acolo. Curios dacă ajung să văd și eu terenul. Vedem care e șopurile. 70 de centimetri la stufă. Sunt uh, în mișcare așa. Aici deci o cracă. Deci la cracă asta. Deci la cracă asta, ia. Opa, adesso é che que Sapete che era ancora qui, sì. Dentro, lá pra dentro. Через горы Рацлипа. Că era bună lingura asta și asta și la da, mi-am dat seama. Nu știu cum am avut-o, nu mi am venit ideea. Am dat cu un wobbler și nu a fost interesant. 这锅得多大！ Moșie joi anunță ploi în toată țara. Ne Zboară gâzlul, o ce de ciurei furat. O, s-au supărat asta. Brunetele s-au supărat. George, ce mai băgăm, Mulțumim pentru like-uri. pune vântul, ia obolo. Să pune vântul să vadă stuful, ia. Să mișcă stuful. Cred că bate de încolo încolo. Bate din dreapta în stânga. Mhm. Uh -huh. Oh, bagă în stupă Hai să dau un lateral. Uh. jos că nu mai pot să mai treacă bateria. Dar nu mai mult, că vreau să ajung la fărie. Ciorile sunt cu noi. Ciorile sunt cu noi. lăsat să dați din asta la ștucă. Culecă până înapoi. nu cumva e mai bine dacă le umfli ochiul. Deci eu să le umflu, să vedem dacă e mai bine așa. Nu se mai îndoie. Le umfli, poate. Și le mai dure, ăla. Ia să vedem. Că păi le umflat. Mie îmi venise ideea mai de mult. Hai să punem în practică. Sunt due, erau așa, am zis că fac ce. Ia. Yeah. Nu? O dată, nu se mai îndoie. E... Asta ce însemnează? Am mai pus un cal putere. Deci te mai descoperire în ceva. E mai bine cu bidonul umflat ca să vă zlești decât eu. Domnișoara aici la plimbare. Uite băi, mai bine cu bidonul umflat. Bă, dacă nu știam, bă. Mă chinuieream la pod. ce? eu. Am început să prindă viteză. Vine așa nu mai repede. Da, mă, boz, mă, cu bidonul în flamă. Nu mai ajungeam eu cu lea moartea așa. Da, mai dă nici pe aici, bă. Mamă, ce are, mă, mă apropie de 50 de metri parcurs. Două minute. Păi să opla. Așa, da, mă, bă. Mă interesa o bleț. Dacă mai vânează la ora asta. Da, o trare Mă interesa dacă mai vânează o bleț la ora asta. aproape destul. Deci- Că nici ăsta nu e spor mișto. Mâini, brațe și <laughs> antebrațe. Mă apropii de 70 de metri. spate, bun din spate. Trebuie să dau și pe aici, uite, pică puțin așa. Adică să se numește ploaie. <laughs> N-am nimic de ploaie la mine. A început să plouă mărunt așa. Uite, mai da. Destul, mai destul. morând aici la Pitești. Vremea la Pitești. Voi, ciurilor, pe voi vă plouă. O, păi a mers frate asta. Am trecut 200 de metri, gata. 100 de metri fluture. Mă, măcar văzut și o informație, trei clienți de aia frumos, la kill așa. Am o măligă. Ce deci de ciorpă, гард. O să ajung în zona podului, de-aia vă deschiu conține. Să vedem care e treaba cu operația. Ar putea sta și ștucile, băi, da. E târziu mai de ora. Nu e târziu, da. Să văd zona la pun. Oricum e diferență mare. Dacă vă zliți, vă zliți cu bidoanele umflate. Nu cu ele de suflet. și deci și aici o zonă de ștucă, nu știu că doar e plaură. Să vedem și podul. Eu să mai dau câteva mâini pe aici. șorturi are ăștia jos ca să văd cât s-a întunecat. Da. A, bine că s-a întunecat alea. Așa e, în 14 noiembrie. Dar au mers, mă, bidonele astea. Au mers bidonele. Dacă și am apropiat de pui. nu dau la stov, zic seara, bă, trebuie să dau și eu dacă era papă. Dacă era doamna pe aici, nu ce nimic. Uite, am băgat-o chiar lângă stuf. aici, deci, la loc la 10 cm diferit. Ferare mai potrivit. Acum să dau câte larg și încolo. Vreau și mai încolo, așa. Se vede podul vilor de la Pitești? Puțin aglomerat, vezi că se merge așa cu a doua. așa să blincherez până la punct. Mai mult, nu? niște pe aici după pești. Rațuștelor, ceva ce dragă. Nu m-au văzut asta. Cred că sunt pui de aia de să nu e lișițe, da. Aaa, sunteți cu fundaj la vânătoare? Vai de mine! Ce căutați? Obleții? Let's go, é cu... mai dau la vâzle, da? Să ajung la poste, din că mai oblic la poste. Să știu că asta, că vorba lui, nu și așa mie nu-mi place știu că... Mai luăm informații după terene. Mă mai aici, ascultăm multe lucruri. Îți prins de elan. Știi ce să mă duc și pe București, dar nu trebuie să dau decât de la Twister. Altă nume al mea. Este mai bine mă duc pe aici, pe știu. Am văzut pescarii în Tudor acolo, înțelegeți? Mulțumim băieți pentru like-uri pescari în Tudor, pe insula acolo, Ia pește. Ia pește de mult timp, ales că a crescut apa acum. Și știu să o Ce de ciori iese. Ce de ciori se pe aici. patriarciuri Că la Bârlad, unde am făcut armata, mai era multe ceva. Da, uite ce loc mișto. Ce loc mișto de, de la Ștucăr. Este, mai dă o Gespräch bin. Ich würde ihn lassen. dată prin chioreală ceva. Mă bate vântul din față de aici. E bine. Mă grăbesc cu leaca. Asta e ultima lansare, bate vântul, să vedem cum ajung la pod. Hai că mai dau una și gata. bun. Mă dau una? Ha, mă, ultima. Hai, mă, am dat mică. Una, Că Trebuie să tu încă. Mai dau una și gata. Se întunecă. De ce mi-e stuful la puțin? Yeah. Ce viteză are vântul. Șulecă de mizerii, dar nu mai contează, nu mai da. Se vede? Lupta contra vântului. Pornesc motoarele. полпудок, а? ну? Сюда вылезли. Ой, шуру покажи. <laughs> Ой, шуру. О, шуру. О. А та viitoare nu mai scop Și sperei că joacă aia stânga-dreapta de vârf. Deci am că atrage și lupta. Uite vântul din spate, bă. Ei, bă, bă, se bate la întoarcere, să mă duc și un bă. numai de vâz, da, mă! Ce mă, dacă îți place pasiunea asta, pescuitul, dacă erai agricultor, ziceai că ești agricultor, dar <laughs> la ce apă, stai cu apă, la ce se... Cam merge. точка озера Солпаниці були. Через боровом ценсар, ну що чепака. șefule, pune bă ușa, bă, că a venit da, bă, bă. Vine lui zăpada peste batal. Uite și aici, garsoniere de lux, de lux. Acum vedeți acum. Uite, oaie până o să ajung și eu în zona podului să văd care e treaba. Dar să nu era deloc zgă. V-am zis, da? Hai că mergem la Siliști. La, mergem la Caras. Face rost de 50 de lei, mergem la Caras. Ne dă voi și 5 kg de som sau 4 kg de crap și cu caraz nelimitat 50 de lei de 12 ori Lacționează băieți ăștia la pune. Lacționează băieți. Bă, da, așa de un place de astupat florile eh, astea cu mai văd o blete pe aici. Bă. Mai văd eu oblete. Voi vedeți? Vedeți voi vreun oblete? Toate că mai eram un țințar de ciugule. Încercăm o indiancă. tranquilo. Pronto. Mas é o logo trei țări, familia lui Matale, că vă ceva mișto. <laughs> Domnul e mare, fiți atenți, Domnul să fie lăudat. Fiți atenți, am văzut săritură de oblete. De oblete, de oblete. Cu toată viteza trebuie să știe. это видно, я după pole aici. Pas vitezelor, bați-vă, sunteți automate. Bă, bă, bă, bă, bă, bă, treaba, bă, patra. 2, 2, 2, 10, 2, 2, 10. Mm. Curați cu ambele motoare. Curați cu ambele motoare. A. Să fac și țaparina. Hai că nu s-a ajuns de tot ăsta. Am văzut niște obleste. Mamă, ce pot să sârmine, să se moară bilan. Bă, să nu fii de carbon, dracu, ca de astea, pără. Ne electrocutează direct. Hai, hai. Mamă, ce aproape sunt bus. Băi, aveți grijă, uitați aici. Unde sunt sârbele boss? Vezi mare grijă. Ia, ia, ia, ia, ia, ia. Gata, ați văzut firmele. Am mai făcut niște electrocutări în direct. Adică nu eu. Iată, sunt într-o zonă unde am văzut mișcare. și n-am luat uh, ălea, bă. Eu pletele aici și n-am... Uh, a, se bagă apă în mânța, pare mea. Asta și... Gabriele, muce... Gabriele, mucește, mucește, bă, dar stau pe de degeaba, mă. Nu, bă, le huzne. De doar familia de huzle. Uite așa, încep să aparim. Bă, boss, știți care e treaba, boss? Un ancoraj o era. Și la pescuit, bă, boss. Un ancoraj aici, a? Așa, băieți? Da? Să faci taparina. Hai să lăs comentariile că sunt depășit numeric. Să... So puțin depăși numeric, boss. Poate vând în toate părțile. Nu am nici ce apare mai văzut. Nu nu știu cum s-o așeze asta. Ia. Băi, asta de ștucă, dar na, lasă-ne o like în pace. Stai să fac și eu. Jucăria de țapare, apare. Și avem și scuciul, nu mă, că și chemuțe. Încercăm acum să băgăm și pe aici. Asta și eu. sală, da? Alo? Se trăine arelu. Dau la pește. Mai văzut, nu? Auzi, n-am rezolvat nimic cu aia, ci că nu mai sunt cartoane de alea. Aha, lângă pod aici. Da, da, da. da. Uh, te sun eu când ajung acasă, filmam după telefonul ăla care vorbește. Mă filmez o leacă și te sun eu, da? Vezi că n-am făcut nimic cu ăla. Nu mai sunt cartoane de alea pentru Dumnezeu. Nu mai sunt. Ce mai vrei să mai mergi? Îi spui că ai vrut, dar nu mai simți. Nu mai sunt. Hai că vorbim, vorbim după asta că vreau să vedem dacă trage obletele, da? Bine, nero. Te sun eu când ajung acasă. Așa da. Bine. Care veni? Să pun țapa din, da? Mă sun, scuze, domnilor, Bă, că mă dădui mai de lungă sârme, alea ca și. Să telefonul ăsta așa. Ținem așa, nu? Băgule cât da până asta. Bă, dar mă credeți că am uitat și jucărie? Tot am uitat acasă. N-am cu ce să spun drăcie asta. Cum arăt eu mai Ceva mai ascuțit. Am uh, forfecuțe aia normal. Bani niște apă în ea. E posibil să mai vâneze niște aici. Bani niște apă. băga niște apă în ea. Acum... nu Ce mai drag? Mi-a agățat o muscă asta. E ca un niște muște fine aici. Nu e că a intervenit o problemă. Ah, pis da mute, da musc. Păi, mi-a intrat în deget. Ah, am vrut să o scop. Trag pe aia, s-a agățat trebuie să o scot în lege dacă a intrat de tufă ia băga până în haide să să nu-i rog am scos mm. mi s-a agățat în porcăria asta de barcă prost noapte uite ce s-a agățat Cunoscuța Paulina asta noapte. Văd și telefonul. E bine mai știu încoace. Mai este totul aici. Ce ziceți? Niște copii copicuri. Am înghețat focul la noapte. <laughs> A focul aici în barcă. Nu, no, nu. No. Păi când văd așa fete frumoase, nu mai mă ia <laughs> de loc. <laughs> E o fată, să vă și că ea... Stai, dragă, să vedem dacă avem și noi te uite Stai așa, să vedem. Uite, îmi joacă și lângă gămeș. Păi ce faceți, măi? Voi vânați așa în barca asta? și nu știu de. Nu știu de toamnă. Ce mai găsești el? Cercăm variante. bateria e aproape descărcat. Uh, mulțumim pentru vizionare. Trebuie să închid că bateria e descărcată, da? Ne mai vedem pe live distrare.